Os que a Santa María saben facer reverencia macas non amen en leche, el ameti a Os que a Santa María saben hacer reverencia, macas non cousas lanxas nas manos E ven a parada da igreja Pousaron sen deter cerca essa noite unos noutros albergaron que mais cerca não podiam en a fonta a seus cabalos se beberen e tanto no bradaron que sois me servisen ne soubesen sensenciar. Busquei a Santa Maria, saben fazer reverència. Macas non namen eles, ela meti a benencha. suspeita se viron Moitos se maravillaron Desi tregua se pediron Por haber en este feito Thank you.